Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Idan dan Bagas Pojone Effendi ingin membagikan tutorial cara transfer data atau sharing data. Pertama-tama hubungkan ke WiFi yang sama. Nih. Dan terus pada satu PC dan dua PC lalu tekan Windows R. Windows R secara bersamaan lalu ketik N, uh, NCPA titik CPL setelah itu klik kanan pada bagian YB terus pilih properties terus internet protocol version 4 nah ini nah di sini saya sudah mengikuti IP saya kan? oke okay aja ini IP teman saya bagus Fauzan ini ini ini nah lalu oke okay. oke okay. setelah itu klik network and sharing center terus tinggal pilih sharing center setting and network ini 128 bit terus passwordnya off to change itu karena sini saya udah save jadi ya udah terus hilang terus Windows R Sandy dan ingin menguping ke teman saya saya ini untuk mewarnai saja saya klik pink 192 168 105 eh, 100 105 eh, Nah, di sini udah berhasil makin saya. Close, nah, belum Habis itu Hah? Hmm, saya akan membagikan foldernya di dokumen ini saya akan membagikan folder saya properti terus klik berbagi di sini untuk berbagi nah, di sini ada bagian everyone coba dipilih Nah, di sini perbedaan red dan white. red satu Data pada folder hanya bisa dibaca atau di copy dan tidak bisa dimodifikasi isinya. dua Tidak bisa menambahkan data ke dalam folder. Read dan write satu data pada folder bisa dibaca atau di copy dan ditulis dimodifikasi isinya. dua Dapat ditambahkan data baru ke dalam folder. Terus ini terus berbagi. Nah, ini selesai saya sudah membagikan data saya ke Bagas itu lalu buka CMD Windows R CMD terus ada kesalahan Windows R saya ingin melihat nah saya ingin melihat kalian sharing dengan teman saya bulan dua satu enam 92 seratus 100 105 nah ini dia terus tambah ini ya Nah, di sini Bagas meminjam resto tangga, jadi mohon maaf. Jadi ini file Bagas. Oke, sekian dari ini saya tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada kesalahan sedikit. Mohon maaf Pak Andre. Bye bye. Nah, aku sih. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bagas Bojan Ependi dan Muhammad Jidan. Ingin memberikan tutorial cara transfer data atau sharing data Atau sharing data Bisa ketawa loh <laughs> Pertama-tama kita coba masukin IP-nya terlebih dahulu dengan menekan Windows plus R. Kita ketik ncpa.cpl. Setelah itu langsung enter aja dan di sini kita pilih WiFi atau hotspot privasi klik kanan dan pilih properties dan di sini pilih internet protokol version 4 setelah itu properties dan di sini pilih yang use the following IP address di sini pilih saja IP kita 68 100 5 sini 128 nah kalau yang ini kita masukkan IP dari si Jidan tadi 106 itu klik OK dan langsung saja silang setelah masukkan IP langsung kita cek aja Windows plus R lalu kita ketik CMD itu enter dan coba kita langsung ping ping 192 192 168 100 C 106 enam enter di sini dan di sini sudah berhasil ya pak dan bapak bilang nggak berhasil nah langsung kita coba kirim file yang ingin dikirim nah setelah di sini kita klik kanan setelah itu properties dan pilih sharing dan di sini klik share nah di sini pilih saja everyone dan add sabar ya pak ngeliat laptop ya pak ya, nah di sini ada dua pilihan kalau yang read perbedaannya eh, kalau read file tersebut hanya bisa dikirim tanpa bisa memodifikasinya Sedangkan read atau write kita bisa memodifikasi file yang dikirim yang dikirim kalau read and write kita bisa memodifikasi file yang dikirim oleh PC kedua dan di sini saya coba read aja lalu share nah di sini kita pilih don't change setting dan di sini don kau udah ngecek file ya tadi ya? Eh. Iya. lalu kita ngecek file yang sudah dikirim di PC kedua sini kita masukkan aja IP PC kedua sana dan enter nah di sini kita klik user geser dan OneDrive and dokumen nah di sini udah masuk semua file-filenya nah berhasil sekian dari video kali ini apa buka lagi ya apa bilangnya ya ini file hah? Gitu Ngapain? Ini pak pelnya walaupun kosong dan ini file-file yang sudah dikirim dari PC kedua, Pak. Nah, ini Ya, Pak. Sekian dari video ini saya akhiri dengan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.